ओके सो फेरि पनि तपाईँहरूलाई वेलकम ब्याक गर्न चाहन्छु यो नेक्स्ट एपिसोडमा र मैले लगभग लगभग तपाईँको चाहिँ सेल्सको एउटा कम्प्लिट साइकल तपाईँहरूलाई सिकाइसकेको छु र सेम साइकल अब विभिन्न तपाईँको चाहिँ अब्जेक्सनहरू आउँछ त्यो अब्जेक्सनलाई चाहिँ लिएर तपाईँ आफैले पनि चाहिँ स्क्रिप्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसार तपाईँले चाहिँ आफ्नो क्लाइन्टलाई ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ र मैले कम्प्लिटली एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेलिङ प्रोसेस एउटा चाहिँ सेल्समा युज हुने फर्मुला तपाईँलाई चाहिँ मैले traffic conversion is equal to sales भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले मलाई लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ प्रुफ गराइसकेको छु अब जस्ट तपाईँले चाहिँ यो फर्मुलालाई चाहिँ फलो गर्न आवश्यक छ र यो स्टेप्समा अब म तपाईँहरूलाई केही टिप्सहरू होइन अझ धेरै टिप्सहरू म तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु सेल्फ ट्रेनिङमा चाहिँ के के गर्नुपर्छ त्यो विषयमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ आज फेरि यहाँ केही कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु र इफ तपाईँहरू साँच्चै नै सेलिङ इन्डस्ट्रीमा एउटा चाहिँ हाइली मोटिभेटेड हुनुहुन्छ यो स्किल्स तपाईँहरूलाई मनपर्छ यो स्किल्स अझ तपाईँले चाहिँ गेन गर्न चाहनुहुन्छ भने अभियसली यो अपकमिङ स्टेप्सहरू इट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहे एनी इन्डस्ट्रीको लागि एकदमै एकदमै एकदमै धेरैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको आफ्नो सेल्स टिमलाई आफ्नो सेल्समा तपाईँले चाहिँ फोकस गर्न आवश्यक छ तपाईँको आफ्नो सेल्स टिम छ भने सेल्स टिम्सलाई यो ट्रेनिङ दिनुहोस् यदि तपाईँ पर्सनल्ली आफ्नो ब्रान्ड आफ्नो आफ्नो प्रडक्ट आफ्नो सर्भिस कन्सल्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले सिरियसली यो ट्रेनिङलाई हार्डली तपाईँले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुहोस् म यही तपाईँहरूलाई विस गर्छु okay so here we go तपाईँको चाहिँ like do engage and give pre deal presentation the follow up and deal closing questions become repeatedly according to your client होइन मैले अघिको अघिल्लो स्टेप्स चाहिँ अलिकति मैले पढाएँ होइन तपाईँ इङ्गेज हुनुहोस् प्रेजेन्टेसन दिनुहोस् फलोअप गर्नुहोस् डिल क्लोजिङ गर्नुहोस् फलोअप गर्नुहोस् डिल क्लोजिङ क्वेसन्स गर्नुहोस् होइन बिकेम रिपिटेडली एकर्डिङ टु तपाईँको क्लाइन्ट अनुसार तपाईँले फलोअप गर्दै डेल क्लोजिङ फलोअप गर्दै डेल क्लोजिङ गर्नुहुन्छ द्याट्स द प्रोसेस त्योभन्दा नेक्स्ट स्टेपमा म तपाईँहरूलाई के सेयर गर्न चाहन्छु भने यो आजको यो स्टेप्समा चाहिँ five tips to become the best closer एउटा चाहिँ बेस्ट क्लोजर हुनको लागि चाहिँ के के कुरा चाहिँ तपाईँलाई आवश्यक छ म यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु यदि तपाईँहरूले यो टिप्स यो स्टेप्स यो टिप्स तपाईँहरूले फलो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली तपाईँ आफ्नो सेलिङ स्किल्स आफ्नो करियरमा चाहिँ धेरै कुरा तपाईँले चाहिँ हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ जुन जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अझ तपाईँको सेल्समा आफ्नो टिममा आफ्नो ब्रान्डमा तपाईँले चाहिँ भ्यालु एड गर्न सक्नुहुन्छ so here we go five tips to become the best closers भन्नको लागि चाहिँ फर्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ set your financial target as a तपाईँ डिल क्लोजर हुनुहुन्छ एज अ तपाईँ सेल्स प्रोफेसन हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो फाइनेन्सियल टार्गेट कति हो चाहिँ फाइनेन्सियल टार्गेट सेट गर्न आवश्यक छ म्याक्सिमम् मान्छेहरूले चाहिँ फाइनेन्सियल टार्गेट सेट गरेको हुन्न हेर्नुहोस् होइन सो फाइनेन्सियल एउटा सेट टार्गेट नै तपाईँहरूले गर्नुहुन्न भने as a as a deal closer होइन गर्नुहुन्न भने तपाईँ कसरी पुग्ने होइन जस्तो हो तपाईँ लेट सपोज भनौँ होइन हामी भन्ने पनि गर्छौँ like you want to go Dharan होइन पोखराबाट धरान जान चाहनुहुन्छ ध अथवा चाहिँ धरानबाट चाहिँ काठमाडौँ जान चाहनुहुन्छ पोखराबाट बुटोल जान चाहनुहुन्छ द्याट इज द यो सेट होइन तपाईँको चाहिँ गोल सेटिङ हो क्या त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा स्पेसिफिक ठाउँमा जाने एउटा चाहिँ तपाईँको सेट हो यसरी नै तपाईँले कति पैसा कमाउनु चाहनुहुन्छ कुन लेभलको पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ you have to set your financial target होइन र make your money mindset है तपाईँले आफ्नो माइन्ड सेट तपाईँले त्यही आफ्नो टार्गेटमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हाल्नु पर्ने हुन्छ त्यही टार्गेटमा तपाईँले चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ so make your money mindset money mindset बनाउनुहोस् तपाईँ डिफ्रेन्ट कुराहरूलाई तपाईँले चाहिँ लजिकल्ली इमोसनल्ली डिफ्रेन्ट कुराहरू तपाईँले चाहिँ एज अ क्लोजर एक्ट गर्नुहुन्छ होइन then after at the end तपाईँले आफ्नो फाइनेन्सियल टार्गेट एचिभ गर्नको लागि तपाईँको त्यो माइन्डसेट सेट रेडी भएको छ कि छैन तपाईँको जब माइन्डसेट रेडी हुन्छ बल्ल त्यो टार्गेट चाहिँ तपाईँले एचिभ गर्नुहुन्छ होइन र सोध्नुहोस् how much you want to make money होइन तपाईँ कति पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ है so make financial target thirty thousand per month fifty thousand per month it is possible एकदमै सजिलो एउटा जस्ट तपाईँले एउटा मात्र लाइक एफिलिएट गर्नुहुन्छ भने साइमोन जोनमा एउटा मात्र तपाईँले प्याकेज सेल गरे पनि थर्टी थाउजन्ड फिफ्टी थाउजन्ड मजाले कमाउनु पाउनुहुन्छ होइन गोल्ड भर्जन क्लोज गर्नुहोस् फिफ्टी थाउजन्ड तपाईँले मजाले पाउनुहुन्छ होइन देन आफ्टर सिल्भर भर्जन तपाईँले चाहिँ डिल क्लोज गर्नुहोस् थर्टी थाउजन्ड तपाईँले लगभग तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन सो पर मन्थ तपाईँले एउटा डिल क्लोज गर्नुहुन्न डिल क्लोज गर्न सक्नुहुन्न होइन डेफिनेटली तपाईँले पर मन्थ एउटा मजाले डिल क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ होइन so thirty thousand fifty thousand one lakh plus five lakh lakh कति तपाईँ चाहनुहुन्छ set your financial target okay set your financial target म यही भन्छु तपाईँहरूले आफ्नो रुटिनमा मैले जुन यो टिप्स दिन्छु तपाईँहरूले लेख्नुहोस् र त्यही अनुसार तपाईँ चल्नुहोस् म यही विस गर्छु र स्टिल म यसरी नै चल्छु डेफिनेटली आज आजभोलि मैले म्याक्सिमम् तपाईँको चाहिँ सेल्स इन्डस्ट्रीमा बाट म आज भोलि म्याक्सिमम् ट्रेनिङ डेभलपमा अथवा चाहिँ म्याक्सिमम् टिम बिल्डमा मैले काम गरिराखेको छु भने पनि स्टिल मैले चाहिँ यो काम यो सेट गरिराखेको हुन्छु आफ्नो टार्गेटलाई र सेकेन्ड भनेको चाहिँ डु फलोअप डु फलोअप होइन फलोअपको कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ फलोअप कसरी गर्ने फलोअपको सिस्टमहरू के के हुन्छ हामीले अघिल्लो स्टेप्समा पढिसक्यौँ होइन money is in the follow up भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिसक्यौँ do follow up at least ten times of client होइन okay so it is the most important second पार्टमा ओके र थर्ड थर्डमा भनेको चाहिँ सेट अ टार्गेट एटलिस्ट होइन तपाईँको चाहिँ कति क्लाइन्टलाई पर डे तपाईँले कुरा गर्ने टार्गेट सेट गर्नुहोस् होइन तपाईँको चाहिँ फिफ्टीजनालाई तपाईँको चाहिँ पर डे फिफ्टीजनालाई एटलिस्ट तपाईँ बिगिनर हुनुहुन्छ भने म त हन्ड्रेड टार्गेट गर्नुहोस् भन्छु पर डे तपाईँले वान हन्ड्रेड क्लाइन्टले फलो गर्न सक्नुहुन्छ अभियसली सक्नुहुन्छ तपाईँले जस्ट तपाईँले सेट गर्नु पर्यो होइन तपाईँले वा पर डे वान हन्ड्रेड क्लाइन्टलाई फलो गर्नुभयो भने तिस तिस दिनमा तपाईँले चाहिँ तिन हजार क्लाइन्टलाई फलो गर्नु होइन वान मन्थमा टु मन्थमा सिक्स थाउजन्डलाई होइन फोर मन्थमा तपाईँको टुवेल्भ थाउजन्डलाई होइन एट मन्थमा तपाईँको ट्वेन्टी फोर थाउजन्डलाई होइन एन्ड आफ्टर यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जति धेरै तपाईँले मान तपाईँले चाहिँ आफ्नो क्लाइन्टलाई फलो गर्नु जति धेरै मान्छेसँग चाहिँ तपाईँ चाहिँ इङ्गेज हुनुभयो त्यति नै डेफिनेटली तपाईँको चाहिँ कन्भर्जन रेट बढ्ने हो त्यति नै धेरै तपाईँको चाहिँ डिल क्लोज हुने हो so set a target to at least कम्तीमा पनि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने फिफ्टी क्लाइन्ट्सलाई अ डे तपाईँले चाहिँ फलो गर्ने टार्गेट राख्नुहोस् so it is most important होइन पर्सनल मिटिङ गर्नुहोस् होइन अथवा चाहिँ वाट्सएपको माध्यमबाट कुरा गर्नुहोस् फाइबरको माध्यमबाट तपाईँले कुरा गर्नुहोस् फेसबुक मेसेन्जरको माध्यमबाट कुरा गर्नुहोस् होइन लिङ्कडिनको माध्यमबाट कुरा गर्नुहोस् ट्विटरको माध्यमबाट कुरा गर्नुहोस् फोन सेल्सको माध्यमबाट फोन कल्सको माध्यमबाट कुरा गर्नुहोस् होइन र तपाईँले फोर्थमा तपाईँलाई म सजेस्ट गर्छु write a deal to company यदि तपाईँले चाहिँ आफ्नो मार्केटिङ प्याकेज सेल्स गर्न गइराख्नु भएको छ अथवा आफ्नो स्किल सेल्स गर्न गइराख्नु भएको छ भने तपाईँसँग भएको आफ्नो सेल्स सेलिङ स्किल्स हुनसक्छ प्रेजेन्टेसन स्किल्स हुनसक्छ डिजाइनिङ स्किल्स हुनसक्छ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्केटिङ गर्ने स्किल्स हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिल एउटा चाहिँ राइट गर्नुहोस् लेख्नुहोस् होइन सो कम्पनीसँग त्यो डिल प्रपोजल एउटा राख्नुहोस् डिल गर्नुहोस् ओके सो यसले चाहिँ एकदम तपाईँलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै हेल्प गर्नेछ fourth steps okay send deal letter to the company know, if you are a digital mar marketer write a deal your service and packages to the company know, if you are a trainer write a deal for a training company know, for the training to the company know, if you are a network networker write a deal to the retailer retailer like knows if you are a real estate agent write a deal to the big companies know, so यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ फोर्थ स्टेप्स र फाइनल स्टेप्स टिप्स मैले तपाईँहरूलाई सेयर गर्दैछु do training every day do training every day तपाईँ जुनै पनि इन्डस्ट्रीमा जुनै पनि सेक्टरमा तपाईँ टप तपाईँ बेस्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ बेस्ट रहिरहन चाहनुहुन्छ भने एभ्री डे कन्सिस्टेन्टली तपाईँले सिक्न आवश्यक छ कन्सिस्टेन्टली तपाईँले जब सिक्नुहुन्छ तपाईँ त्यो लेभल एचिभ गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यो लेभल एचिभ गर्न योग्यहरू हुन्छ तपाईँले त्यो लेभल एचिभ गर्नका लागि योग्य पनि हुन आवश्यक छ okay so still I am doing four to eight hours training a day होइन स्टिल स्टिल होइन day by day doctor Vivek Bindra Grant Cardone and then after Tai Lopez mister Gary Vee होइन पिटर वाल्फिङ is you one of so do द training every day, guys. Every day. तपाईँहरू सेलिङ इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू बिजनेस इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू ट्रेनिङ आफूले गर्नु भएन भने तपाईँहरूले आफूले अपग्रेड गर्ने कसरी गर्ने होइन सो कुनै पनि मान्छे चेन्ज हुँदैन drastically so if you don't do the training quit the job है तपाईँहरूले लाइक एभ्री डे आफूलाई इम्प्रुभ गर्नुहुन्न एभ्री डे वान पर्सेन्ट तपाईँले एभ्री डे इम्प्रुभ गर्नुभयो भने मात्र पनि तपाईँ थर्टी एट हन्ड्रेड सिक्सटी पर्सेन्टले पर इयर तपाईँको ग्रोथ हुन्छ एभ्री डे वान पर्सेन्ट तपाईँले डेफिनेटली किन नगर्नु होला है गर्न सक्नुहुन्छ डु एभ्री डे ट्रेनिङ है तपाईँले वान पर्सेन्ट पनि तपाईँले चाहिँ ग्रोथ पर डे गर्न सक्नुहुन्न भने क्विट द जब होइन यही भन्छ जति पनि टप लाइन मेरो मेन्टर्सहरूले पनि यही भन्छ या डेफिनेटली सेलिङ इन्डस्ट्री त यस्तो इन्डस्ट्री हो सेलिङ स्किल्स त यस्तो स्किल्स हो एभ्री डे तपाईँले लर्न गर्न आवश्यक छ तपाईँले एभ्री डे लर्न गर्न सक्नुहुन्न भने यो इन्डस्ट्री तपाईँको लागि होइन तपाईँको सिम्पली इन्ट्रोभर्ट टाइपले तपाईँले चाहिँ डिजाइनिङ गरेर अरूलाई सेल गर्न सक्नु होला अथवा अरूलाई चाहिँ बेच्नु होला अथवा चाहिँ होइन something you can do writing अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही गरेर तपाईँले गर्नु होला जसले चाहिँ तपाईँले फेरि लिटल चङ्क अफ मनी तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ एकदमै थोरै पैसा तपाईँले पाउनुहुन्छ र तपाईँ बेस्ट टप डिल क्लोजर भन्नुहुन्छ भने डु दि फाइभ स्टेप्स यो पाँचवटा steps as a deal closer तपाईँले गर्न आवश्यक छ र हामी नेक्स्ट स्टेपमा है सो यो कुराहरू छ नेक्स्ट स्टेपमा पनि डेफिनेटली धेरै कुरा पढ्नेछौँ है यहाँ listen more learn more read more होइन do whatever it takes okay so यही नै मैले तपाईँलाई भन्न चाहेँ एभ्री डे कन्सिस्टेन्टली सुन्नुहोस् होइन पढ्नुहोस् बुक पढ्ने हो देन आफ्टर चाहिँ त्यो पढेको कुरालाई सुनेको कुरालाई चाहिँ एक्सनमा ल्याउने so wish you all the best everyone do the same process, same steps. Thank you so much and have a great time, everyone. See you.